la la la la Cine la ce sana la Ana la pe uliță și ne la ce lubeliță Ana la la la la la ce sana la Ana la la la la Cine la ce sana la Ana la la la la la ce sana la Ana la la la la la ce sana la Ana la la la la la ce sana la andala cindela çesandala anandala andala cindela çesandala anandala andala cindela çesandala anandala andala cindela çesandala anandala andala cindela çesandala anandala andala cindela çesandala anandala andala cindela çesandala viață și ne la ce șocalanță Alanda, landa, la ce ne la ce sandala Arac la popiață și ne la ce șocalanță Alanda, landa, la ce ne la ce sandala Alanda, landa, la ce ne la ce sandala Alanda, landa, la ce ne la ce sandala